Agarra una buena almohada enciende una vela para que ilumine tu noche de silencio y disfruta del siguiente viaje que acabas de iniciar. El trastorno psicológico de un ser humano puede llevarlo a los más profundos límites jamás antes vistos por la ciencia. Episodio 2 del libro Malditos engendros del mal. Mire, se han esfumado estos imbéciles y sin pagarme. Esto chévere, corre por tu cuenta o oh sí, querida. Susan, toda ebria y drogada, grita con desesperación hacia los inocentes niños. Hasta la puerta principal y se marcha en su auto toda velocidad. Las vas a pagar, Sora. Ahora verás. ¡Ven, furioso responde. ¿Qué haces? Espera. Y trata de detenerlo, de no marcar al 911, pero él simplemente marca. 911, ¿cuál es tu emergencia? Le responde del otro lado del teléfono. 911, llama porque tiene un auto convertible rojo, a toda velocidad. Y creo borracha la conductora. Se iba de un lado y luego se iba del otro. mente. ¿Sabes entre qué calles, muchacho? Sí, como la avenida Mayfield y la otra creo que se llama Josh siempre va hacia el parque estatal Cherry. se le responde. ¿Conoces a qué va conduciendo? En cueva. Hace un gesto con su boca de felicidad. Sabe que metió a la a Susan. David siente mucha adrenalina en su pecho, ríe gusta lo que había sucedido. Mentir y golpear a un hombre sintiendo más energía que de costumbre en su pequeño cuerpo. Acusó a Susan a marcarle a la policía. Aunque pensando lo mejor, tenía que hacer algo de otro nivel. Algo mayor que valiera la pena de hacer. Corrió a la cocina, agarró un cuchillo y exclamó en voz baja en la oscuridad. Este mocoso te dará tu se encuentra sentado en el suelo cruzado de piernas, girando de un lado al otro el enorme cuchillo filoso. de las palabras que le dijo el hombre con el que sostenía las sierras con Susan. Nuevamente lo visualiza y observa que tiene buena vestimenta, buen alto, fuerte y con cuerpo a pie se cuenta, estaba adoptando un perfil que no era el que a adoptar. Para un chico de su edad, pero lo deseaba. A la mañana siguiente, Jerry despierta del piso de la sala de su casa descuidada, llena de basura. Se sienta sobre un sofá viejo y quemado por cigarrillos. A ella le da igual, tiene caqueca. No sabe lo sucedido. Solo saben dónde esconde su droga o su alcohol. Se dirige hacia la cocina y no observa que falta un cuchillo. Ella casi desesperada abre el frasco de vidrio donde guarda el veneno contra las ratas. Abre una bolsa de plástico, saca su droga barata, corta una línea sobre su sucia mano e inhala la cocaína. Cherry, ya está mejor está más tranquila. ya es adicta. Niños, ¿dónde están? Apenas puede hablar buscando a los niños. Deben ir a la escuela, niños, no sean flojos. Sube las escaleras de su casa y pisa un lego, grita de dolor y maldísimos los Va a la habitación de David. Al abrir lentamente lo encuentra sin camisa frente a la ventana en el jardín de sus vecinos. ¿Con quién hablas, de mí? Pregunta la madre. Yo, con nadie, mamá. El niño se ha convertido en un mentiroso. No piensas en ir a la escuela, ya es tarde, le responde su madre. No iré, porque es 4 de julio, se te olvidó es Día de la Independencia. Somos los únicos que no celebramos estas fechas. Si estuviera mi padre, las cosas no serían igual. De voltea a ver a su madre con coraje. ¡Cállate! ¿Independencia de quién? Malditos desgraciados tratan a los soldados como mierda, poniéndolos a la muerte, en guerras estúpidas, guerras que no valen la pena. Por Un instante de tu mano que iba directo a la mejilla izquierda del niño. Yo y ahora recordar a Paula el padre de sus hijos, marchándose hacia la guerra, subirse en aquel camión largo y grande, lleno de soldados con caras de miedo, terror y preocupación, al pensar que algunos de ellos solo volverían a abrazar a su familia y pisar una vez más su hermoso jardín o de qué forma regresaría en su jardín. Paul sonríe y se despide de su familia con un saludo militar, poniendo su mano sobre su frente antes de subirse con orgullo al camión. Esa fue la última vez que vieron a Paul sonreír con vida. Paul era un hombre de reglas, principios e ideales platicaba con sus dos hijos pequeños sobre su trabajo, lo que hacía, los sueños que tenía con Cherry. El camión parte y Paul alcanza a ver llegar a su hogar Sosa, la vecina adolescente revoltosa, como él le dice. Sosa le manda un beso y se alza la blusa para exquisitez de los soldados, lo cual la ovaciona y ella sonríe llevándose las manos a su corazón como agradecimiento. Pau sabe que algo malo pasará con esa chica. Mamá, tengo hambre. Elisa jala la cosa sucia de su madre, mientras llevan vasos sucios en el fondo. Cherry regresa a la realidad y se dirige hacia la cocina. Solo tiene mermelada de chabacano y crema de maní les preparan unos ricos sándwiches a sus hijos. Esta porquería nos las de comer. Miserable Se un palo con un poco de amor. Se retira de la cocina y sale de la casa. David está harto de vivir así. Al salir a la calle, observa detenidamente a un padre e hijo en bicicleta riendo y bien vestidos. Baby baja su mirada hacia sus tenis y percibe unos tenis rotos, sucios y viejos. Y se me quedan viendo fijamente aquel niño sucio y se alejan rápidamente de él con miedo o tal vez por a no ser iguales. David recuerda la última vez que su padre lo llevó a comprarse sus tenis que traía puestos en ese momento. Levántate, pequeño. Hoy vamos de compras esos tenis feos que tanto me pides. Hoy los tendrás, muchacho. Al amanecer, su padre le da la noticia a su hijo. Toma la almohada y se le avienta la cara. De manera que inician una lucha de almohadas. ¡Sí! Hoy es el día, por fin. Oye, pero no me es mi cumpleaños. David se pone triste, sabe que otro año le pasará un cumpleaños con su padre. Vamos, soldado, no pongas esa cara. Hijo, sabes que te amo. Te doy 60 segundos para volar el automóvil, 59, 58, 57, 56, 45. Eso es trampa, papá. Vamos Y David no consigue subirse al automóvil. Ya sabes qué hacer. Dame 25. Tienes 50 segundos. Oh, vamos papá, espera. Espera. David debe hacer 25 hijas. Cuando no cumple con las reglas de su padre, su padre aplica eso para que su hijo esté en forma. Suscríbete y comparte este video.